Всем привет! Вы на канале Мистер Диниарс. С вами Дин. Я поиграю в игрушку, которая называется Майнкрафт. Я буду заниматься мнем садоводством. Выращивать буду всякие растения, арбузы, и прочее другое, что есть в Майнкрафте. Ну, приступим. Приступим. Итак, мы будем сейчас играть в Майнкрафт, нажимая кнопку play вверх, так, play и play. Нажимаем. Включим нужную нам карту. И все. Мы играем. Что? Почему ночь? Я же... Да. играть, играть. Ну, мы не так не будем много играть. Я занимаюсь с удовольствием. Как видите, у меня мотыга. Так. на вас слишком, ребята. Привет. Еще раз я приветствую вас. И с никем сегодня все взял оттуда. И так. Идем. Далекие края. я Я-я-я-я-я. Я-я-я-я. Как у нас о, пшеница подошла. М -м. Я сделаю еще один закон. Да, еще один. Я не шучу. Посчитаем, сколько у нас было. Раз, два. То же самое. У нас здесь будет калитка. Ставим калитку. Где у Вот калитка. У нас место вместо вот этого. Не переживайте, ребята, мы поставим заборчик. Сделаем травку. На травке все это дело поставить. Нормально поставить. Не, не ругайтесь, что видео было таким коротким. Просто мне так получилось, поняли? Меня все поняли? Все меня так. Сами три раза. Получилось да, три получилось. Итак, мы ставим. Так. Два блока высоту. У нас будет. Ставим. Так. Вот так. И вот ему все у нас арбузы. Да, арбузы. Я, я и вру. У нас будут расти арбузы именно. Арбузы. Кости. Так, пока еще ничего не делал. Если не понадобится, я посел под я сейчас... Так, сделаем каитку. Сейчас будем делать каитку. Что у здесь? Так, все у нас здесь нормально. Я так сделал. Сейчас мы будем... Так. так. Не уругайте, что у меня слышно крик мышки. Если у меня он слышно. Вообще. Так. И простите, что у меня нет звука. Майнкрафта, как я делал все. Просто у меня звук пропал. Не знаю, почему пропал он, но пропал. Смотрите, почему пропал. Итак, должно быть. Есть вода. прямо сделать вот так. Вот так. Вот, вот так здесь трава. Здесь это. Сколько у нас будет арбузов, я не знаю. Сами пишите в комментариях, сколько у меня будет арбузов. День какому бы пишите в комментариях. Итак, мы сейчас будем... А что я стою-то, дебил? <laughs> Что я стою-то? <laughs> Да, что я стою, правда. Пиня, ну дело забыл. будем делать вот так. Так, у нас... Делаем. Бах воду. Бах воду. И бах воду. Зачем здесь ты делал? Фу, ты я... Подождите пока. Я, я не там сделаю сейчас. Сейчас буду делать у нас другой будет план действий. Вот так. Так. Делаем. Там наливаем воду. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7. Итак, у нас все почти готово. Почти готово. И здесь просто надо вырыть здесь такую малюсенькую двоечку. Здесь вырыть надо. мы сделаем так аккуратно, чтобы никто не столкнулся. Видите, не, не могу упасть в воду. Видите? И все. почти все готово. Стоит только спахать землю. Арбузов будет маловато. Какое сожалению. Ну ничего, мы приготовим еще арбузов. Что мне мешает-то? Все готово, почти все готово. Спахиваем землю. И сегодня будет прекрасная дорожка из. Она ну, замечательно. Дерево. все, что внутри них, этого будет деревянным. I'm just trying. Сейчас. Практически готов. Здесь такой один сок. Так. А с ребятам, ребятам, что сделаем? кусок. я проводился ночью и даже не посадил арбузы. Условно, будто арбузы скоро, ребята, появятся. Так. Если я резко выключусь и не попрощаюсь, вы не обижайтесь, а в следующем видео обязательно попрощаюсь. Сейчас на этой незамечательной ноте я с вами прощаюсь. В следующей серии я покажу, как делать. То есть сделаю арбузом и достроил свою ферму. И я покажу, как делать вау дом. Сейчас я вам покажу его. Подождите, вау дом. Есть. Я не показала свой дом. Вот, вау дом. Такой. Я сейчас выйду на улицу. Специально для вас. Хотя сейчас лучше посплю, сохранюсь, что будет. Так, спи давай. Спи, вот сплю. Так, сплю сейчас. Просыпаюсь. Иду. На улицу. Показываю дом. Вот как устроится, вы увидите. поняли? Я же видите, я буду стрелять вот там под легом водяной дом. Прямо здесь. Да, здесь. Такой небольшой дом и так на основе. Быстро. Классный дом у меня получился, да? Ребята. Классный, правда, да? Классно. В следующей, в следующей серии я вам покажу, как да. Как делать. Очнется! При... Посижу, пожалуй, на стуле. Пожру. Не, да, есть не помню. Не да? Пожру. Так. Ставьте лайки пока, я пока поем. Ну, да. Вкусно. Да. Да. Да. Да. Пишите нам. Ну, всем пока! И удачи в новых видео. Видео. Скажи пока.